اهلا وسهلا في حلقه جديده من Geek Week على جيك سني انا سمر المير خلينا نبتدي طبعا اليوم عندنا خبر وايد قوي لكم وهو السبب اللي انا لابسته الحين ال costume اللي في ال white بس اخيرا قالوا لنا متى بيكون الاصدار ال official حق ميتال جير سوليد 5 فان حد حد وناسه وخلينا نقول لكم الخبر تم الاعلان عن اصدار لعبه Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain والسبب أن تسرب الخبر من المواقع من موقع منافس عند عرضها فيديو يبين تاريخ الإصدار قبل الإعلان الرسمي عنه وكان من المفترض أن يكون الإعلان على الموقع الرسمي للعبة ولكن انتشر الخبر قبل ذلك وقد أعلن تاريخ الإصدار سيكون في 1/9/2015 لل PS 4 وال Xbox 1 وتاريخ 15/9/2015 على ال Steam. وتعتبر اللعبة من أكبر الألعاب المترقبة على الإطلاق وراح تنتقل نسخة ال collector's edition اللي راح يكون فيها الكثير من المزايا الإضافية وايد مستانسين على هالخبر و finally بنقدر نلعب هاللعبة أعلنت شركة Nvidia بإطلاق أول جهاز لعب خاص بها اللي هو Nvidia Shield console في محاولة للدخول إلى سوق أجهزة الألعاب المنزلية وسيتمكن من الوصول إلى وضوح 4K وسوف يتمكن الجهاز من تشغيل الألعاب بشكل محلي وأيضا من خلال خدمة ال streaming. زوروا موقع الشركة الرسمي عشان تتعرفون على التفاصيل أكثر وتتوقعون هل في مكان في ال market حق جهاز جديد لمحبي لعبة Call of Duty Advanced Warfare تم إعلان الأيرلي أكسس للدي ال early access لل DLC الجديد المسمى Ascendant وتم فيه العرض عن الأسلحة الحصرية لل DLC ويتميز السلاح OHM بازدواجيته بين سلاحي ال LMG والشوتجن وتصميمه الرائع وتم عرض النسخة المعدلة من السلاح أيضا المسمى OHM Werewolf ها ايش رايكم في الأسلحة؟ تسوى الواحد يرجع يلعب أو لا؟ خبرونا في ال comment وحشكم وحشكم عالم Spira؟ الحين صار عندكم الفرصة ان ترجعون وتلعبون واحدة من أهم أو أكبر ألعاب ال RPG اللي هي فاينل فانتسي اكس x 2 ولكن هالمرة بال graphics المعدل على ال PS 4 وتم الإعلان أن اللعبة راح تصدر في شهر خمسة على أجهزة ال PS 4 وراح تكون cross save بين ال PS 4 وال PS 3 وال Vita وراح يكون فيها الكثير من المزايا الخاصة أهم شيء إنها بتنزل في شهر عيد ميلادي فحد شيء حلو هيثم صادق لكم يبوا لي إياها هدية عندنا خبر وايد في اسامي وبصراحه بقول لكم انا بقراه بس من صجهم يبوني ايوت شيء هيك هالكبر يعني لا هيثم لو سمحت تعال لو سمحت يعني تفضل لازم بعد اوكي الالعاب المجانيه على الاكس بوكس لايف جولد لشهر ثلاثة هي ريمان ليجندز وحصل الاكس بوكس 360 على لعبتي توم ريدر وبايو شوك انفينيت وحصل مشتركي PlayStation Plus على هذه الالعاب على ال PlayStation 4 Oli Oli 2, Welcome to Hollywood, Valiant Heart, Odd World, New and Tasty في حين حصل مستعملي ال PS 3 على لعبة شيرلوك هومز كرايم اند بانشمنت و Papo & Yo وحصل مستعملي ال Vita على أولي أولي 2 وأيضا حصلت جميع الأجهزة على CounterSpy ايش رأيكم في تشكيلة الألعاب؟ روحوا جددوا اشتراكاتكم إذا عجبتكم الألعاب وطبعا يعني هيثم يستاهل تصفيق على ال workout يعني حط لنا صفقه وطبعا انا اخيرا لبست آه، شيء يعني لو تدرون شنو يبون يلبسون يعني ما تبون تعرفون anyways استانسنا وايد معاكم مثل ما اقول لكم دائما سووا لنا like و subscribe ونشوفكم مره ثانيه bye اعلان او اصدار قالوا لنا <laughs> اخيرا لا تضحك بس I have one eye I have one eye okay <laughs> زين اعلن العاب بشكل محلي محلي I have one eye. <laughs> I have one eye, guys. <laughs> guys, I have one. It's my excuse today. One eye. كل شيء غلط يصير من anyways. هاك شيء. سكيت الأسلحة الحصرية للدي ال سي. شكرا شكرا ما تقصر والله عجيب. يعني وحشتكم عالم آه، <laughs> وحشكم وحشكم قاعده اعذب هيثم احسن ورك اوت فوق وتحت ابي اتحرك يعني روحوا جددوا زن شكرا